soalan yang Tuhan tanya tak ada nak kepada jawapan. Tapi dia tanya nak we tahu. Hubungi dengan kejadian langit kejadian malam dan siang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Ayat 71 sampai 73 suratul Qasas. Dua tiga ayat ni adalah hubungi dengan soalan yang Tuhan tanya tak ada nak kepada jawapan. Tapi dia tanya nak beritahu. Hubungi dengan kejadian langit. Kejadian malai dan siyai. Kalulah Allah jadi malai ni semua sepakah hari kiamat. Kalu saja. Siapa nak buat mari siyai hari? Pahamunah sabah kedok manusia duduk di dalam gelak sokmu sampai hari kiamat. Bapa mu tak dengar? Bapa mu tak guna pendengar kamu, hei manusia? Yang kedua, kalau sekiranya Allah jadikan siang hari cerah sokmu sampai hari kiamat. Siapa nak buat mari malam? Maknanya siapa yang kuasa selain daripada Allah Ta'ala nak jadi malam Buat apa mu tak tengok Lepas tu Allah bayar Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala jadikan Malay Untuk kamu berehat Jadikan siang hari Untuk kamu cari Limpah kurnia rezeki Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala patu Semoga kamu bersyukur Alhamdulillah Cuba kita tengok maksud dia supaya dengan saya duduk ayat saat ni katakanlah bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat Tuhan yang manakah lagi selain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu Tuhan nak tanya sini ya Tuhan mana lagi selain daripada Allah yang boleh Bu jadi sie hari ni ada. Kalaulah dia buat malas semua, susah bagi manusia. Mana nak tidur, mana nak kerja, mana gotu, mana gani. Supa juga ayat berikutnya, kalaulah Tuhan buat sie hari semua, maka tak munasabah dengan hidup manusia 24 jam ni. Dia kena adanya rehat, tidur, kerja, amal ibadat gi jalan situ gi buat gitu buat gani sebab tu dunia Allah Taala buat 24 jam ni Ada yang Malaysia mengikut keadaan negeri masing-masing ada setengah-setengah negeri tengah hari panjang pada musim-musimnya setengah-setengah negeri tengah malam panjang mengikut musim dia ada setengah-setengah negeri ne bulan cerah semua Ne boleh gelak sokmo seperti negeri-negeri yang duduk di Kuala Lumpur eh, dengan Kuala Lumpur mengikut kan dunia yang dia yang musing gimari sebab tu lah dunia dia bulat Allah Taala wujud dunia ni duk musing diri dia sendiri dalam masa 24 jam itulah Allah royak di dalam surah Yasin wa kullun fi falakin yasbahun semua bintang matahari bulan duduk musing dalam kocor dia yang supaya dengan duduk musing ataupun duduk bening sampai ke matahari pun Allah raya juga wasyamsu tajri li mustaqarrin laha matahari itu duduk musing pada tempat dia bukan dia duduk duduk dia panah cara dia dak bahkan diri dia sendiri pun dia duduk musing juga tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala buat ni pasal hidup dia walaupun kita tengok detail how duduk kelik dan tak kelik yang bila kita ngaji dalam wicha witiasan adanya daukro adanya daurek nah ada seng ada cahaya tidak ada cahaya dan semua tu adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat nak, nak menunjukkan bahawa adanya kesel-kesel terhadap makhluk-makhluk dia yang dia buat Tuhan buat atas dunia ni ada pokok kayu, ada air dan sebagainya. Buat air lebih banyak daripada bombing lagi. Bombing ni kan neng nai sam tapi buat air banyak. Sebab apa tu? Adanya hikmat kepada manusia. Dan semua kejadian yang dia buat sama ada pokok kayu, angin, awe, air dan sebagainya adalah untuk manfaat kepada manusia. Masya-Allah. Nah. Sebab tu Allah Taala tanya Tuhan yang manakah lagi selain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar secara memaham dan menerima kebenaran? Ini ha, dia tanya, dia tak ada nak kepada jawab. Ulama mari duduk hurai ayat ni dua-dua ayat ni dah iaitu nya apa Allah Taala mula ayat 71 dengan malai lain lain artinya malai sebab apa sebab dalam Islam ni ia mula hari ia mula malai ia mula tekah matahari jatuh tu sebab tu kita nak mula raya mula puasa mula hari baru ketika matahari jatuh habislah hari dia mula mula hari baru tu tapi sakon Dunia dia kiranya pukul 12 malam. Pukul 12 malam tu Wailah 00.00 Bukan Wailah 24 nalika Sungguh katanya orang pegang Katanya Wailah 24 nalika Tapi hak sebenarnya Habis dah Pukul 23 Masuknya pukul 24 Tapi dia kiranya Kosong-kosong Cuk kosong-kosong Lepas tu pukul satu, Pukul satu tu dia panggil Pukul satu pagi Nah ha, tu. Pukul 1 pagi masuk hari baru tu hak dunia. Tapi dalam Islam Allah Taala royak eh adanya hikmah dia mula di waktu malam. Lepas tu lepas pada tu siang hari. Sebab dalam Islam saya ulas sekali lagi dak. Dia mulanya mula waktu malam hari baru. Lepas tu Allah royak bila mula dengan malam afala tasmaun. Bapa mu tak dengar tak guna peng, eh, pendengaran eh, kamu sebabnya waktu siang hari manusia dapat tengok ayat yang ke-72 ni afala tubsirun ya gaya ha siang hari siang hari manusia boleh boleh tengok tapi apabila sebut ha malam manusia tak boleh tengok ni jangan kita duk gambar zaman-zaman lah ni lah zaman lah ni pelita ceroh pada zaman dulu gelap gelemat bila waktu malam dengar banyak. Dengar Quran. Dengar baca air eh sendiri. Tak munasabah. Tengah-tengah malam nak tengok. Tapi dengar. Alhamdulillah. Inilah hikmat yang Allah Taala royak sasa di dalam Quran. Kadang-kadang kita tak tahu. Lepas tu cuba kita perhati ayat ni lah. Dia panggil ayat yang huruf dia sama. Ni bagi orang hak perhati tengok. Oh, cuba kita perhati qul araaitum. Hak ayat alif bawah pun qul araaitum. In ja'ala. Ha tu. In ja'ala juga. Sama. Masya-Allah. Ni hikmat Allah Taala royak di dalam Quran. Orang yang kaji, ulama-ulama yang dia kaji ayat Quran so so so so so so sehingga dia boleh Ya pun bukan boleh tak? Ya wayak di dalam kitab-kitab. Kitab-kitab tafsir utama sekali. Ya Iaitunya, nah, dunia dengan akhirat tu herayak sama. Beberapa kali. Ha, tu. Dunia, akhirat. Wayak, kadang-kadang dengan kita tak gambar, tak tak tak tak, apa, tak tak terfikir katanya, oh benar ni hak kita duk baca semua. Sebenarnya adanya hikmat dia. Saya rayaksa dah. Tak ada sakut dengan ayat hodok baca ni cuba kita perhati dalam surah Baqarah surah Baqarah ada berapa ayat eh? 286 ayat ha, cuba kita belah dua dua lapan ni kita belah jadi dua ia akan jadinya satu pak tiga ya? satu pak tiga Allah Ta'ala raya umat Islam ni adalah umat yang pertengahin wa kathalika ja'alnakum ummatan wasatah litakunu syuhada'a 'alan nas kami demikianlah kami jadikan kamu he umat Islam umat samadun umat hak duduk tengah tidak sutung tidak yon ha tu nak ayat katanya ayat ni duduk di dalam suratul baqarah ayat temu-temu 1 4 3 yang mana alhamdulillah ni hikmah ulama dia kaji di dalam Quran ni sampai soso soso bila perka, bila huruf yang ada di dalam Quran kalau ambil Quran semua tua aksa dia ada berapa berapa berapa ekor Melayu panggil daripada bismillah suratul fatihah siapa ke sing tua sutai minal jinnati wan nas sing tu huruf yang duduk tengah dalam suratul kahfi wal yatalattaf wal yata to tu to titik dua di atas tu huruf tu lah huruf yang duduk penguh Quran alik kok ni banyak mano, alik kok ni banyak mano. sebab tu kita tengok setengah-setengah Quran dia tulis huruf perkataan tu tu huruf merah besar walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada ulama pun mari royak katanya walyata tu ta tu adalah huruf hak duduk tengah di dalam Quran bukan hati Quran dah ha ni nak ayat katanya kajie-kajie yang di dihurai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa ni yang dihurai oleh ulama yang ia kaji daripada Quran so so so so so memang jelas. tapi ada cerita nakal so hak ni sebut dah pagi hari ni ni saya dengar masa duduk mengaji Quran di dengan ustaz dia katanya ustaz orang Arab lah duduk mengajar duduk mengajar ngajar ngajar Quran ustaz riwayat katanya dalam Quran ni ada berlaku Lepas tu dia ada anak murid hak pasal kurang cerdik lah sikit dia tanya ustaz nama kita ada tak dalam Quran ustaz kata ada nama apa mu dia kata kuka dia nama tu nama pelik dah kuka ustaz royak saat ni katanya ada tu royak pan-pan gitu ya Bawa tanya umum nama ke apa? Ya kaya Kuka. Ustaz kata gini. Minggu depan umum mari pula. Aku nak wi nak royak nama mung duduk dalam surah mana Masya Allah ustaz tu kena pergi baca Quran ayat di awal sampai sudah baca baca baca baca baca temung dalam Quran wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ha duduk dalam surah jumaat wa tarakuka qa'ima ustaz berjumpa mak tu tanda kuka hok mengulpah Namun dia ada ada dalam Quran. Bukan mari sungguh. Mari ngaji. Tanya pula, ustaz. Nama kita ada tak dalam Quran? Ustaz kata ada. Tuhan saya kamu siapa kau sebut nama mu dalam Quran? Baca dia. Wa tarakuka qaimahu. Nama kita lagi ada dalam Quran. Ha tu tu nak no ayat katanya. Budak orang tu yang kurang cerdik mana. Padahal tak ada sakut gapo. Wa tarakuka dah ha semaya jemaat yang orang-orang duk dengan khutbah nabi apabila mari apa karawan sinka daripada negeri Syam sampai di Madinah sahabat-sahabat hak duk dengar duk dengar khutbah nabi tu pakat tinggal belaka nabi wa tarakuka mereka itu meninggalkan engkau hai Muhammad pakat gi duk rebuk bare-bare hak mari daripada negeri Syam Ha ni nak ayah katanya saya set cerita saat ni dah untuk jadikan sebagai tambah-tambah gitu ya. Tak ada dah jadi tafsir sangat. Tapi nak ayah katanya Allah Taala royak di dalam dua ayat ni adalah menjadi hikmah yang sangat besar yang dia buat sia dan male patu dia tanya. Tuhan mana lagi lah yang boleh bawa sia dan male untuk kamu semua hei manusia. Bakpo kamu tak dengar dan bakpo kau Kenapa kah kamu tidak melihat. Nah, saya baca ni sebab tak sewa jadi tertinggal baca eh, ayat yang ke-73 72. Kenapa katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan sia kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan yang mana kau lagi selain dari Allah yang dapat membawakan malah kepada kamu untuk kamu berhak padanya? Tengok. Litaskunu, apa? Litas uh, eh, taskununa fihi Malah ni Allah Ta'ala buat untuk rehat. Sungguh katanya kita beramal ibadat pada setengah-setengah tika tak? Cuang yang kita tak tidur ataupun kurang tidur malah. Seperti mana mula daripada malah ni. Iaitunya kita masuk iktikaf. Kurang kita tidur waktu malah. Untuk dapat Lailatul Qadr. Tapi umumnya manusia ni ia kena tidur. Kena berehat. Sebab tu hair buat malam ni adalah untuk rehat. Hormon yang ada pada tubuh badan kita alik dalam dia nak lang tubik mari tu ketika kita tidur, ketika kita berehat. Ha, Bukan waktu kita duduk tengah gerok. Dia tak tubik. Sebab tu tidur waktu malam adalah satu nikmat besar yang Allah Ta'ala bui tubuh badan kita sihat dan sempurna. Kena tidur. Walaupun kita kodoh tengah hari dah pun, ia tak sama dengan kita tidur waktu malam. Alhamdulillah. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat dalil-dalil dan bukti keadaan keasaan dan kekuasaan Allah? Akhir sekali ayat yang ke-73 dan di antara rahmat pemberiannya ia menjadikan untuk kamu malai dan sia silih berganti supaya kamu berhak padanya tengok tu hari raya malai untuk berhak dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya iaitunya siya hari siya hari ni untuk kita hijau, cari makan jangan malah ni ingat molek buat hijau ke apa-apa nak percum nak kerja nak buat kerongkan tu kerongkan ni ya moleknya waktu siya hari kalau malah kau malah kau mengatuk kau malah kau tak sebab waktu tu waktu tidur nak dan juga supaya kamu bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak di atas kurnia yang dia beri kepada kita, maka kita kena terima syukur. Terima kasih kepada Allah. Itulah nah insya-Allah akan jadi faedah kepada kita semua daripada dua tiga ayat yang dibaca saat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.